आज भी याद है मुझे मेरी लाइफ की तीन गलती पहली तो मोहब्बत कर ली दूसरी तो तुझसे कर ली तीसरी हद से ज्यादा कर ली ज्यादा कर ली बस खत्म ही समझो इस बोझ सी मोहब्बत का पहले तुम्हें हमारा नहीं होना था अब हमें तुम्हारा नहीं होना हमारा नहीं होना